レースクイーンコレクションいきましょうスーパー GT を華やかに彩るサーキットの女神レースクイーンそのコスチュームのこだわりをまきちゃんが徹底調査まずはレーシングミクサポーターズの宮越まなえさん本当に可愛いんですけどこの今年の ジアムのポイントはどちらですか、はい、レーシングベクちゃんと同じ、はい、コスチュームでふわふわのスカートと、はい、あとここが開いててちょっとセクシーなみたいなアイラグ水着みたいな、はい、ちっちゃいネクタイはいすごいデザインですよね本当に一目見た時から可愛いってずっと言ってました <laughs> ありがとうございますここでレーシングミクちゃんと同じ姫ポーズに 挑戦みくちゃんと同じだったらこんな感じです私前やったら歌舞伎みたいになっちゃったんですけどそれがこちら確かに歌舞伎で見栄を切っているみたいです腰クッてやるとまたクイッと腰を入れるのがポイントだそうです ゼントスイーティーズ高橋奈緒さん今年はあのこのパフスリーブ、はいはい、スカートのデザインになって、はい、去年よりもだいぶキュートなコスチュームに仕上がりましたやっぱりこのここに目がいきますよねね、はい、華やかな去年はなかったんですけども、はい、胸元が開いてる分、は首にポイントをつけてきますこちらがゼントスイーティーズの姫ポー 続いてはクラフトスポーツガール望月さとみさんスタイリッシュな感じに今年はなっていて、はい、トップスの部分の、はい、このちょっとすっきりした感じもそうですしあとはパンツスタイルなんですけど、はい、ちょっと横が見ると、はい、アシンメトリーな、はいはいはい、なっていて、はい、ピアスは自由ですかあいえこれも、えーと、とコスチュームの一部 なってるのでそれでは決めポーズ見せてくださいわー今季スーパー GT に注目のルーキーがデビューした佐藤蓮19歳甘いマスクに細身のスタイル 佐藤への注目はモータースポーツ界だけにとどまらぬなんとニュースサイトにイケメンレーシングドライバーとして掲載されているこの特集記事ではおうちデートが企画され大好きなコーヒーを入れる優雅な一面を見せている普段趣味とかってありますか 読書とか読書はい夏目漱石の「心」は結構あの心、はい、渋いですね <laughs> 19歳とは思えない大人な一面を見せる佐藤その実績は輝かしい全日本カート選手権そしてフォーミュラの入門カテゴリー FIAFO 選手権でチャンピオンを獲得昨年は海外へと渡り フランスの F4 に参戦これまで順調にステップアップを果たしてきたそんな佐藤がトップドライバーへの切符をつかむべく挑むスーパー GT 第2戦富士に密着した今年4月スーパー GT デビューを果たした佐藤は 初めて挑んだ予選で9番手に沈んでしまうさらに決勝で期待を裏切る大失態を犯してしまったライバルに接触しマシンにダメージを負ったことでリタイアチームの期待とは裏腹に最悪のデビュー戦となったのだ 勉強あれから1か月迎えた第2戦開幕戦の教訓を生かすことができるのかドライバーとしての進化が問われるこの第2戦までどういった準備を具体的にされたんですかこういった箱の経験が少ないので他の車にも乗せてもらったり、はい、とかあの先輩にもいろいろ教えてもらったりして あの、まあ、ドライビングの方を大幅にちょっと変えてきたところはありますまず課題になっていたのが予選でのタイヤの温め方最適なタイヤの状態はわずか12周それまでタイヤを適温までじっくり温めアタックをかけるのだが佐藤はアタック2周前から早く走りすぎたため肝心なアタック時にタイヤ性能のピークが過ぎていた。 この問題点を修正できているのか予選は2回行われ1回目は佐藤のパートナーで大ベテランの高木真一が担当結果は見事2番手いや早かったですねマシンの速さは十分あとはドライバーの腕次第ついに学習能力が試される で見ていても第一戦の時よりもさらに気を引き締めているというか凛とした表情でこの第2戦に臨んでいるんだなということを強く感じます公式予選 Q2 で最速タイムをマークした者がホールポジションを獲得決勝で優位に戦うための重要な任務となるタイヤを温めアタックに入った佐藤 ここで温めすぎていると同じ失敗を繰り返してしまう果たして佐藤の走りはえ来たんじゃないですかえすごいえ来たんじゃないですかその走りは明らかに開幕戦とは違うものだった この時点でトップデビュー2戦目でポールポジション獲得かチームは佐藤の走りを祈るような思いで見守ったうわめっ緊張するこれしかし佐藤のタイムに迫るマシンが BRZ は 今スリップストリームをうまく使えているようだ残り3秒残り2秒そして山内英樹トップタイムだ1分35秒343わずか0コンマ1秒差惜しくも2番手まだ日頃の行いがもうちょっと悪いってことだ正直正直 ちゃくちゃ惜しかったですねあとコンマ1ちょっと届かなかった走ってみてどうでした前回失敗したところをあの予測してしっかりアジャストできたっていうのは良かったと思いますし前回の反省をしっかり生かして、はい開幕戦と比べアタック前のタイムを抑えられている教訓を生かしじっくりタイヤを温めたのだやっぱりさ 開幕戦でミスったじゃん予選も決勝も今回は落ち着いてるもうレンさんのおかげでもう今日はうなぎが食えますよ見事汚名返上翌日の決勝佐藤は責任重大なスタートドライバーを任されたこの第2戦はドライバー交代が2回行われるつまり佐藤は ベテラン高木の2倍のレース距離を任されたことになる予選の結果が良くとも決勝でミスを犯せば全てが水の泡開幕戦で課題に上がったのは GT500 クラスとの混走 GT300 の佐藤は500が絡むたびにライバルに離され有利な展開を作ることができなかった 当然レース距離が長ければ500との絡みも多くなる富士 GT500 キロレース GT300 クラスも今シグナル変わりましたレーススタートレース前半佐藤は一つポジションを落としたものの課題の GT500 との混走を問題なくこなし3位を死守後半に向けては 少しずつ、あのまた挽回していければというところです再び佐藤選手へ ARTA タイヤは4輪交換ですしかし新たな試練にぶつかったそれはレース終盤に差し掛かった時のことやっとタイヤの戦闘力が落ちてきたのだこれが引き金となり佐藤はライバルの接近を許してしまう そしてさあアウトから前に詰まってるおっとそして山内が佐藤蓮を捉えたバル BRZ に捉えられてしまいました痛恨のポジションダウンしかし佐藤はその後もライバルに食らいつくすると驚異のアクシデントによって3位表彰台を獲得することができた。 この結果にチームは佐藤をどう評価したのか見違えるようなもう開幕戦とは大違いのいい予選と決勝を走ったよ500との、ね、絡みをうまくやってたと思うんで非常にもう100点満点だと思いますねさらに彼が評価されるのは速さだけではない決勝後その人柄をうかがえるシーンがあったマシンを降りた直後 ファンの熱い応援に一礼で応えたのだ今日このご自身のレース何点ですかまあ、70点という70点残り30点はそうですねもう少し自分のタイヤマネジメントがあのうまければあの抑えられたのではないかっていうところで少し足りなかったのかなと思って次戦に向けては改善していければと 着実に成長を遂げている佐藤蓮さらなる飛躍に期待したい続いてはドライバーとピットをつなぐ無線更新にロックオンスーパー GT2021 シーズンは開幕戦岡山の歴史的名バトルで始まった さらに第2戦富士はアクシデント連発その死闘とも呼べる戦いの裏側を無線更新が克明に映し出すタイムはね今の週だと正しく一番速いからマジっすかなんか全然速い感じはしないんだけどねいやちょっと多いで、こいつはなんでもなんかへ壊れた壊れたダメダメ 今回は数ある無線更新の中から衝撃的な5つを選出しその衝撃度を5段階でランキングまずは衝撃度2までを一気に発表松田次夫の涙と平中克之の激ギレ開幕戦モジュール GTR に悲劇が起こった にもアクシデントに巻き込まれリタイアとなったのだここで松田次男は声を絞り出すように無線でつぶやいたこれありえないななんで抜いてんのに続いては同じ GTR なのにストレートで離されてしまうことにゲイナー平中克之の怒りはマックスに 死んでいいけど、向こうの方が直線速いしなんだか死んでいいけど。衝撃度はさらに増していく。トップ3は全て未公開無線。衝撃度3、福住二例の苦悩。第2戦、トップを走る ARTA-NSX 福住だったが、追い越し禁止のイエローフラッグが振られる区間で追い越しを行いペナルティーが課せられた。 勝利目前で天国から地獄へ無線には悔しさと自分への苛立ちがにじみ出たこれ理由はあイエローフラッグでどこのイエローフですああ僕衝撃度4関口雄飛あわや大惨事 まずは映像をご覧いただこう g 300をイン側から抜こうとした時のことだったてないあの左行ったから近くで見えてなかったと思うあいつ全く見てないそして衝撃度5は坪井翔 まさかのアクシデント ARTA のイエローフラッグ区間での追い越しに対しペナルティーが出ることが濃厚となったこれで2位を走っていた au スープラ坪井翔の勝利が見えたその瞬間坪井をまさかのアクシデントが襲う 16の坪井翔がスロー走行嘘でしょこの時の無線更新が衝撃度マックスギアが壊れたけどどうしたらいい壊れた安全な場所に止めるしかない動あるおお8号車はドライブスルー決定した 無線更新は GT プラスの名物今後も注目してほしい続いては第2戦もかなり熱いもう何が起こるかわからない最後まで、はい、本当に熱い戦いでしたいやなんかもう予想がもう最近つかないよねそうですよね、うん、でも本当になんか魂のレースを見させていただいたなという気がするんですけれども、うんはい 次のレースに向けて強いコメントをしてくださったドライバーさんがいらっしゃるんです開幕戦岡山を制したエネオススープラそして第2戦のアステモ NSX に続き次戦勝利をつかむのは誰なのかお疲れ様でしたドライバーたちを直撃すると注目チームが見えてきた 勢いに乗るのはここまで好調のスープラ軍団ランキングトップ最も重い7 0キロのサクセスウェイトを積むエネオススープラ大島和也が強気なコメントを口にした、えー、流れいいし車も決まってるし、あのー、次もハンデつらいけどまた表彰台取って、あのシリーズぶち切るぐらいの気持ちでいきたいと思います。 さらにランキング3位キーパースープラ坂口瀬名は2戦連続3位ということで、まあ、あの表彰台獲得できてますけど、えー、やっぱり僕らが欲しいのは優勝だと思ってるんで、えー、しっかり気を引き締めて、えー、次戦勝てるように頑張りたいと思いますこのスープラ軍団に牙を向く注目のチームを岡添真希がキャッチした私はこちらですじゃんチームでつかむ ARTA8 号車 第2戦 ARTA-NSX はわずかなミスで勝利を逃してしまったその敗因はイエローフラッグ区間での追い越し野尻智樹はチーム力が足りなかったと反省するあの瞬間にもうテレビであそこに車両が止まっているの分かってたんで、まあ、何かしらインフォメーションを彼に与えられてなかったと思うんで、 まあ、その辺ドライバーも含めてもっとチームをよくして強くしていかないと、ね、あのタイトルどうのこうの言えるところまで持っていけないと思うんでこの ARTA に立ちはだかるチームを横溝直樹がキャッチ横溝さんはいかがですかはい注目ははい、はい、お au スープラ、はい、3度目の正直でいや本当に横溝の注目は au スープラ 勝利を逃し悔しさで震える坪井翔を直撃した自分らしくアグレッシブに攻めて今日みたいな、あのー、いいレースがこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします トラブルに泣いた英雄スープラ坪井翔が重い口を開いた次戦に向けて意気込みをお願いしますそうですねまあ勝てたレースを落とせっていうほど辛いものはないですけど、まあ、トラブルばっかりはどうしようもないのでただ、まあ、開幕戦と違って第2戦は僕がそのドライバーとしてできる全てをできたと思うし自分らしくアグレッシブに攻めて今日みたいな、あのー、いいレースができたら ですね次こそ F4 で使われるマシンはシャシーやエンジンさらにはタイヤが全車共通つまりドライビングテクニックで勝負が決まるこの後新たなスターの卵にロックオンブラックアウトスタートしましたウで FIAF4 が開幕ホールスタートの木村伊織がホールショットを決めると 後続のバトルをよそにそのままチェッカーコールトゥールインを決めた翌日の第2戦はスタート直後にアクシデント発生なんと開幕戦の勝者木村がホールスタートの小出俊にヒットここで前に出た野中聖太がトップを守りきり勝利を手にした。 スーパー GT2021 チームラインナップウェズスポーツスープラ国本裕二選手宮田理友選手今シーズンはボールポジションと優勝を目指してチームと横浜タイヤとともに、えー、精一杯頑張りたいですスバルの新型電気自動車が明らかに